baiwar rahotanninmu a majalisar ɗinkin duniya ta naɗa tsohon shugaban ƙasar niger muhammadu isuhu domin ya jagoranci kwamitin da ke da alhakin nazarin hanyoyin magance matsalolin tsaro da na canjin yanayi a yankin sahel sai dai 'yan ƙasar ta niger na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da irin gudumar da tsohon shugaban ƙasar zai bayar wajen ganin an cima wannan buri da aka sa a gaba eh, suleiman mumini barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai wani shirin haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka ne ya buƙaci tsohon shugaban ƙasar nishar muhammadu isuhu ya jagoranci kwamitin ƙwararru domin zakulo hanyoyin da za su ba da damar shayo kan matsalolin da suka haddasa tashe-tashen hankulan da ake fama da su a yankin sahel yayin da dai bangare tawagar za ta binciko shawarwarin da za su taimaka a tunkari illolin canjin yanayi da nufin samar da ci gaba a yankin da aka ayyana a matsayin mafi fama da wannan masifa a duniya to koya 'yan kasar ta nijar ke cewa alhaji asmana muhammadu na daga cikin mashawartan isu muhammadu a zamanin da yake shugabancin kasa ya yi kasar nijar aiki tsakani da allah kuma ya yi ma afirka aiki tsakani da allah sannan kasashen duniya gaba ɗaya an yi tafaki gwani ne kuma adali ne saboda haka ba shi wannan makami bai zan mamaki ba gare mu tsaro in ba isu muhammadu ba shekara ta 2011 da goma da kasar samma suka tunkari wannan matsala da ƙasar libya ta gwabce ta zan babu shugaban kasa kuma duk 'yan ta'adda suka shigo cikin wannan kasa amma da ikon allah da nazari irin na shugaban kasa isu muhammadu ya tsara kasar nijar ya zan kasan mu tana ga hannun mu har zuwa yau isu muhammadu babu aikin da zaka bashi a duniya wanda ba zai iya shi ba akwai mashawarta tare da shi waɗanda suka san wannan aiki na harakar eh, sauyin yanayi to sai dai shugaban jam'iyyar model ma'aikata tahir gimba na ganin alamun an yi zaben tumin dare shi dai dan talikin ga ya shugaban kasa shekara goma gadon shi ga shi mun samu zamu da shi ba to kana za a za a ce a yi sabuwar tafiya da tsohin kafafu ya kamata a bashi wani aiki ba wannan aiki ba na tsaro don da su sun kaje san ta take yanzu sai san babu ta ta rushe dan kanta to ce dan mutuna ga wani wace da wace kuma martaba zai yi da ba waye zai yarda mali za su yarda su komo cikin hannun shi ai wani sazanta ko burkina ko gine ba za shi gaba to ce dan so bisa iyaye ake ba a ziyarar da ya kammala a jiya talata a Niger babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce sun cimma matsaya da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar AU Musa Faki Muhammad akan batun damka ragamar kwamitin da zai binciko hanyoyin magance matsalolin da suka addabi yankin sahel a hannun muhammad isu nous inviterons aujourd'hui président Youssoufou à diriger cette équipe a washe garin sabkarsa daga karagar mulki tsohon shugaban kasar niger muhammad Isu ya kafa gidauniyar da aka kira fondation isu muhammadu fim a takaice wace za ta mai da hankali wajen nazari da bincike a fannin tsaro da neman hanyoyin magance illolin canjin yanayi ko da yake wasu 'yan nishiyar na ganin ta a matsayin wata kungiya mai kokon bara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishiyar a gaida suleiman Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirin mu na gaba Nasiru gare ka. Domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin tabarbarewar tsaro ne. Dattijan Arewa Alhaji Lamido Umar Cikaire ya ce dawowar Arewa irin ta da gabanin zuwan Turawan Ingilishi ba abu ne da zai zama mai sauki ba. Lamido Cikaire na magana ne kan yadda lamuran tsaro suka tabarbare kama daga arewa maso gabas har abin ya koma arewa maso yamma. eh taron zumunci ba amma don taron ci gaba kam har abada babu wani ƙungiyar gwamnoni ta arewa da za ta sa arewa ci gaba. babu kungiyar sarakuna na tutocin shehu usmanu don sun haɗu ko su haɗu ko su rabu ba za su cutar wa arewa da komi ba haka gwamnoni ya so su yi kungiya ko kar su yi gwamnonin abin da suke a jihar su shine abin da zai ciyar da ima sunansa arewa ko jiha amma don dai a haɗu kawai wannan zumunci ne da kuma bege abu mai kyau da ya wuce wanda ba zai dawo ba har abada an taɓa yin jihar arewa ya wuce har abada ba zai kuma dawo ba har abada yanzu kuma ana jihohi sai dai ko ba mu san abin da Allah zai kawo zamani gaba ba ta yi jihohi na ƙara yanka su ko kuma a dunkule guda biyu ko guda uku amma a ce wani abu ya hada arewa wannan kan a farka tun da wuri ba zai dawo ba babu shi yanzu ko ba zai dawo ba har duniya ta nade na tabbatar wani da inda na wuce ban yi wannan tambayar ba zai ce ina bi na bashin tambaya me yasa abun ba zai dawo ba me ya bata abun da har zai hana shi dawa kamar da ba baci bane zamani ne damanin zamani haka yake babu abin da da ake yi ya dore har abada babu shi sai Allah ya kawo canjin sa da shehu usmanu ne da shi da muhammadu bello su suka raya arewa ta fistar musulunci har arewa ta samu ci gaba da ɗaukaka wannan ya wuce har abada ba zai dawo ba za a samu madadin shehu usman da muhammadu bello ba sannan kuma shugaban mu sardauna shine premier shine shugaban arewa a dunkule arewa daya haka kuma yayi har ma waɗanda suke musulmi da waɗanda suke kirista da wanda suke ba su da addini suna tsafi ma har yau suna begen sardauna domin ya ida rantsuwar da ya shi shugaban arewa ne wannan ya wuce har abada da aka dawo arewa aka raba ta akwai arewa maso gabas jihohi shida akwai arewa maso yamma jihohi su ma shida akwai kuma tsakiya nan su ma jihohi watakila shida ko to aka dawo jihohi shida yanzu yanzu ya za a samu arewa kuma tun daga tsarin mulki yadda ya ce kowaye mai cin gashin kansa ne ba a haduwa a kaduna duk arewa a zo manyan arewa ko shugabannin arewa ko masu ilimin arewa su zo ga kudinmu ya za mu ciyar da arewa gaba a kowa jiharsa saboda haka to ya zaka ce kuma gwamna ya tafi da jiharsa kuma ka ce ya je kuma baya biyan albashi misali wani kuma yana biyan albashi to menene ci gaban arewa jihar da ba a biya ta albashi ba gwamnan ta bai biya ba da wannan jihar an biya albashi to me amfanin suna arewa kowa ya jiharsa ne to yanzu sai mu dinga kama jihohi da nagartansu ko da kasawarsu amma maganan wai yau arewa wannan arewa mu mu haɗu arewa mu ba zai yiwu ba ya tafi har abada in muna so mu yarda tun da wuri in muna so kuma mu makara daga baya mu ga uwar barin kai ko ba mu ga uwar barin ba bai babu shi yawa to ina ga karshe da idan aka samu matsala a birane da yadda ake shi ne idan duniya ce mutum zafi sai koma kawai hmm. sai je ya zauna arewa akwai abinci akwai gona akwai komai amma yanzu kuma ƙauyukan ma sun fi ban tsoro saboda rashin tsaron nan mutane suna garuruwan su arewa eh, ba sa bacci da yawancin wasu jihohi da dama ba sa bacci da ido biyu a rufe saboda babu tsaro shi ma wannan zamanin ne kawo yawwa kamar yadda ka ce za mu ce arewa duk bata bacci duk arewa bata bacci jihohi ne kaɗan a cikin arewa da ba sa bacci to shikenan har ma wanda suke baccin su ma suna da abin da suke kokawa kamar yadda ka ce talauci ya karu a ƙauye don me noma da kiwo su ne uwa uba su ne arziki su ne wadata su ne kashe yunwa to sai aka samu sun mutu a ƙauye yanzu in ma akwai su to ba kaman da ba don me domin shugabanni ba su mai da hankali akan noma da kiwo ba kaman shugabannin da muddin kuma ba za su mai da hankali akan noma da kiwo ba to talauci ya dinga addabar mu daga nan har mu mutu babu wani abu da za a ce ana taimakon kuɗi a ba mutum dubu biyar ko a za a bashi bashi wai yayi wani dan yin sabulu a za a bashi bashi ya yi noman rani a za a bashi menene a maka masa yan injuna a kawo masa dan taki duk ba zai yi ba noman daminan nan tukunna sai an inganta shi in ba inganta shi ba ba a tsaya a kansa ba to wallahi talauci ya dinga addabar mu kenan ya aka yi kuma wannan abubuwan suka tabarbare a jihohin guda guda ko ko arewa duka shine tabarbarewan shugabanci masu hawan shugabanci yanzu kusan ba za mu ce duka ba amma za mu ce kashi casa'in ɗinsu 'yan amore ne 'yan akece reni ne wani yana ganin yanzu babu kasuwar da tafi ka zama gwamna samun kuɗi ba sai da gyada ba ba sai da fata ba ba sai da auduga ba noma ba ba kiwo ba ba masana'anta ba ba inda ake samun kuɗi muna muna tsakani da allah yau yau yau ka je ka ɓoye su sun zama naka sai ka hau mukami a jiha na gwamna don duk kudin jihar ta naka ne sai yadda kaga dama za ka yi da su abin da ya kamata kuma a jihohinmu duk jihohin noma ne to in ba jihohin gwamnatocin sun tsaya sun inganta noma ba da kiwo muna tafiya a zamanin da tun da aka halici duniya haka muke noma ko haka muke kiwo to mu da talauci tukunna shi kuma dattijon arewa alhaji shehu ashaka na cewa matukar sarakuna za su dau aikinsu na gadon kaka da kakanni za a iya samun maslaha. Iyayensu da kakanninsu su Allah ya horewa mutane suka san yadda suke tafiyar da mutanen su aka bata musu ne kuma su suka yi fushi suka zauna suka sa ido waɗannan wanda siyasa ɗan kasuwa ne yana da ranar zuwa yana da ranar tafiya. Kuma ba su ga zuwa ba su ranar tafiya dama a nan ka same su kuma za ka tafi kamar su a nan. kuma su da mutanen ƙasa ne su kuma amanan mutanen aka ba su sai sun dawo sun sai sun fahimci wannan abin fa kafin wannan masifar ta bada wajen nasiru amma masifar ta bukan ta wuce inda ke tunani ba wato wanda yana da ya nuna sai sarakuna sun dawo sun ɗauki aikinsu na kula da jama'a sannan za a samu maslaha. Za a wani wannan abin za a samu maslaha amma in ka bar wannan abin a hannun 'yan siyasa yadda ake tafiya yanzu wallahi in shekara arba'in za a yi baba. mutum ne ba baka san shi ba sai lokacin da yake da bukata da kai shi ko wannan dama akan abin kasa minti sai sun yi hakuri sun duba amanar da iyayensu suka barwa suka bar masu ta mutane sannan a warware wannan rikicin mun zauna cikin da ba telefon ba wani kwamfuta ba komai amma duk inda wani mutum ya duk wani inda wani mutum ya taku ɗaya biyu uku sarakunan nan suna da labarin area kowa suna da labarin abin da ke faruwa a ko'ina nasu suna da waɗanda suka ba amanar su kula da waɗannan ɗin ba kuɗi suke nema ba ka ba su mutuncin su to an zo an kira su mutuncin saboda saboda haka su kuma sun yi fushi sun bar mutane an shiga masifa wanda su kuma sun manta iyayensu ne suka bar musu gadon mutane gadon mutane aka bar musu wannan mutum wannan bala'i in dai ba dawowa aka yi aka gyara wannan abun ba aka dawo da mutanen nan darajarsu ba aka nuna mana suna da abin yi aka nuna mana suna da mutunci a wurin mutanen wala ba za ka wata shi ba sai an kashe wannan rigimar wato alhaji shehu akwai ma wannan labarin ma da ake bayarwa na lokacin da yan boko haram suka shiga kano suka kai ari kan marigayi mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero mhm. masu rake wato dogare kenan suka sadaukar da ransu a gaban kofar motar da za a harbe su ya zo ya tsaya a wurin a gaban shi aka harba ya mutu hmm. a jikin ƙofar mai martaba sarkin kano ɗin, dogari ne ya zo ya tsaya a wurin ba magani gare shi ba shi ya yarda shi ya mutu don mai gidansa ya tsira wato wannan abin da yake koyarwa yadda na ji ne su sarakunan nan ba sa jin ba da sun samu ne da an ce har ma duk abubuwan suka wuce bai firgita ba ba abin da ya sami yana nan yana zaune bai nuna tashin hankali yana zaune a motarsa yana zaune a motarsa kuma bai har ya mutu shi bai rabu da hidiban mutane ba kuma bai rabu da mutanen ba kuma mutanen ba su rabu da shi ba wato wannan ya nuna dai girman shugabanci idan Allah ya tsora wa a mutum ya abu na shugabanci ya tsaya tsayin daka ya sadaukar da komi nasa saboda sa. Saboda jama'ar saboda abin da zaka kula nasiru sun fasa zakunan nan mutane suka gada ba kuɗi suka gada ba biyu mutane su duma shi ne gadar su. A gaishe ka da tijon arewa Alhaji Shehu Ashaka. sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata zantawa. Masu sauraro duk nan ma za mu naɗe tabarmar shirin. sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni nasiru adamu alika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya Wasu salamu alaikum to sarakai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya